skacze? No to lataj dalej gałeczką. Ej, ej, ej, nie bijemy aparatury, tak? skacze znowu? No leć ładnie, leć. Już? No już możesz latać, tak. Już? No. Zmęczył się? Zmęczył się? No to go wyłącz. O tak. Nie, tego nie. Tego nie. Najpierw trzeba bateryjkę tam rozłączyć, tak?